નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં જો તમે દરરોજ તાજા બજાર ભાવ જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો કપાસના ભાવમાં ફરી તેજીનો માહોલ બનતા આજે મને પચાસથી સાહીઠ રૂપિયાની તેજી જોવા મળી હતી તો ખેડૂત મિત્રો આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ પચીસો રૂપિયાની સપાટી બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો જે ખેડૂત મિત્રો અત્યારે કપાસ વેચવા માંગતા હોય તો અત્યારે લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં સારા કપાસના ભાવ બે હજાર પચાસથી માંડીને ત્રેવીસોને પાર બોલાતા હોય છે ને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ ક્વોલિટી મુજબ નવસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ કપાસના માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે જામનગર સોળસો પચાસથી બાવીસો બાબરા સોળસો દસથી બાવીસો ને નેવ જેતપુર સોળસો પચાસથી પચીસો મોરબી સોળસોથી બે હજાર સોવી રૂપિયા મહુવા આઠસો નેવ્યાસીથી ઓગણીસો ને એકાણું ગોંડલ એક હજારથી ત્રેવીસો ને એક કાલાવાડ બે હજારથી બાવીસો ને પંદર જામજોધપુર સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને પંદર રૂપિયા રાજકોટ સોળસો પંચાવનથી બાવીસો ને પંચાવન અમરેલી ચૌદસો ત્રીસથી બાવીસો ને સિત્તેર જસદણ સત્તરસો પચાસથી બાવીસો ને એક બોટાદ સોળસો ચુમ્મોતેરથી ચોવીસો રૂપિયા ઉપલેટા પંદરસોથી એકવીસો ને પાંત્રીસ વિંસ્યા ઓગણીસોથી બાવીસો ને દસ ભેંસાળ પંદરસોથી બાવીસો ને દસ લાલપુર સત્તરસો વીસથી બાવીસો રૂપિયા રાજુલા સોળસો ચોતેરથી એકવીસો ને એકાવન હળવદ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને દસ વિસાવદર ચૌદસો ત્રેવીસથી અઢારસો એકવીસ બગસરા સોળસોથી એકવીસો વિજાપુર અઢારસો એકથી એકવીસો ને એકસઠ કુકરવાડા સોળસોથી બે હજાર પંચાણું ગોજારિયા સોળસો સિત્તેરથી સોળસો એકોતેર માણસા અગિયારસોથી બાવીસો ને પચીસ રૂપિયા ધ્રોલ પંદરસો એંશીથી બે હજાર છપ્પન પાલીતાણા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સાઠ હારી ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો એક વિસનગર બારસો પચાસથી એકવીસો ને અડસઠ રૂપિયા કડી સોળસો એકથી એકવીસો ને સાડત્રીસ ગઢડા સોળસો પાંચથી એકવીસો ને પંચાણું ધંધુકા ચૌદસો પંચોતેરથી બે હજાર દસ વિરમગામ સોળસોથી બે હજાર આંબલિયાસણ ચૌદસો બાવનથી બે હજાર એકવીસ રૂપિયા